почитувани професори, почитувани гости, представници на медиумите, дозволете ми на да почетокот од името на ректорот на универзитетот, професорот Влажо Боле, да ви посакам добре дојде и да ви се заблагодарим ете за иницијативата која денес се организира, иако е исклучително тажен ден за да Штип и за Република Македонија, во кој што ето денес се ротирале во тој град некаде околу 550 наши сограѓани подкорнати и никогаш повеќе вратени. Може би сме посиромашни за тој дух, меѓутоа сеќавањата и денешните настани се обид да не се заборави споменот за нив и да не се заборават како дел од она кое што биле на овие територии. Јас денес сум со чувство на голема благодарност кон израелската држава и некако сум и емотивно образан со денешниот настан, затоа сум му посебно благодарен и на професорот Страшко Стојановски, кој што е најголемиот виновник за денешната трибина, бидејќи сум и скипендист на израелската влада. Имав прилика да живеам во Израел, имав еден релативно краток студиски престој, но доста емотивен. Мојата сугестија до вас како студенти, особено и средношколци е, ако имате прилика да одите во Израел, појдете во Израел, поминете некој период таму, ќе видите една земја која што според мене е големо училиште. Мене кога би ме прашале каде би сакал да живеам во ако не е тоа Македонија, тоа втората земја би била Израел. Зошто? заради тоа што таму ќе видите искрено пријателство. Заради тоа што таму ќе научите што е соживот или како се гради мостот на, на сожителство. Заради тоа што таму ќе видите како секое дете од денешните генерации ја има должноста да се сеќава на сите деца однесени и никогаш не вратени од Холокауст некаде околу милион и шестотини деца за 6 годишна возраст се чинени. Долго сеќа се откорнати од своите семејства и завршени по можеби нај нецивилизираниот и најзлословничкиот чин никогаш направен во неден народ, во една неправда. Ние во Република Македонија имаме многу сличности со Израел. Затоа Јас нема да должам, бидејќи студентите и учениците имат подготвено своји настапи, колегите. А, јас би сакал тоа да го слушам и ќе го слушам. Мојата сугестија е до да вас, појдете во Израел, поминете некој период таму. Без разлика дали ќе одите организирано или индивидуално. Јас ви благодарам и посакувам успешно тривијето.